Úgyhogy ezzel csinálom ékszereket is. Úgy belejöttem már, hogy nézd meg. Hát egész kicsit lehet vele. Egész életemben, egész kiskoromtól rajzoltam, festettem. Én festő akartam lenni inkább, vagy szobrász. Nem is tudtam, hogy jött össze, aki így van. És akkor mm, olvastam valami tájékoztatom, hogy a, a főiskolámban a diszítő szobrász szak és jelentkeztem, megkaptam a behívót, följöttem Pestre szombathelyről, és elkezdődött a fölteli vizsga, és akkor mondták, hogy megszűnt a diszidőzobra szak, választhatok vagy ötvös, vagy keramikus. Hát ötvös választottam. Elkezdődött, a rajza kezdődött a vizsga, és akkor két modell volt. Volt a Recskó egy nagyon öreg, ez híres modell volt hivatásos modell, mindenki azt rajzolta. Egyedül én rajzoltam a portás 13 éves, nagyon kis csinos lányát. Tényleg nagyon szép kis lány volt. Ez nagyon furcsa volt, én tudom, egyedül ültem, ott azt rajzoltam, többiek még mindenki lecskó néz, mert neki jó barázdás feje volt, nagyon rusztikus néni volt. És akkor bejött a borsos, délután, valamikor ebéd után, és megnézte a rajzokat, úgyhogy mindenkit fölírtak, csak engem mert Na, onnan mehetek haza, gondoltam én. Csak jött a, nem tudom, valami tanár segédje, és azt mondta, hogy a tanárról kéreti magát, hatkor menjen be a, a, a, mű, a műtermébe. Ott volt egy kis műterme a főiskolán. Én teljesen be voltam tolva, bementem, <laughs> és akkor mondta, hogy hát fiam, fölvettem magát. Első nap. És utána a borsos kirúgták szabályosan tényleg úgyhogy nem tanított egy percig se. Kopcsány Otto volt a jó tanárom, mert szegény sokat kilódott velem tényleg. Mert ott az összes kollégám, összes osztálytársam már mind, hogy mondjam, szakmaira képzett volt hozzám képest. Én semmit nem tudtam ebből a szakmából. Ők a kézigimiből jöttek, vagy a, a, a mm, pénzverőből. Tehát mindent tudtak, az alapot tudták legalábbis nagyon jól és eh, szegény úttól rengeteget kínlódott velem, nagyon nehezen ment a dolog. Olyan türelmes volt, hogy valami csoda, és bármikor, bármi problémám volt, azonnal nem tett várni rá, hogy valami, hogy majd most a tanár nem ér rá, meg mindjárt mindent megmondott, amit tudott tényleg. Szóval annyira rendes volt, hogy valami is, de különben egész, utána később kollégám lett, vagy kollégák lettünk, de ez mindig ilyen volt ott végig. Ezeket a kalapácsokat tulajdonképpen a tárgykészítést használták. Ugyanilyenek voltak ezelőtt, mint ezer évvel is. Ez nem változott semmit. Úgyhogy nézd meg, hogy, hogy ö, mit tudom én, ez, a, ez hogy felhúzó kalapács. Ezzel húzom fel a, a, a kupát. Hát ezzel a kalapáccsal. Hát? És amikor megvan, akkor ilyen, ezzel a lapossal, ezzel, ezzel, ezzel ö, ö, egyengetem ki a lemezt simára ezzel akarapál, szintén vason, vagy, vagy az egy ilyen forma vason. Most ezen a, ezen a vason befogom ide a satúba, és akkor ezen, ezen mit tudom, egy ezüstöt, mit tudom, ezüst tudsz nyújtani rajta. Egy, egy gyűrűnek a sínyét például, vagy bármit. Na, úgyhogy ezt megmutatom neked majd még a vésőket, amit uh-huh. nagyon, az, a, az a legegyszerűbb szerszám, az egy ősi dolog. az egy jó, mintha rajzot rajzolnál a fémre tulajdonképpen. Csak egyetlen baj van vele, hogyha letántál, amit egyszer már kivettél onnan, ugye kivéstél, azt nem tud már, ezt nem tud már visszatenni. Akkor már, ha elrontottad, akkor kész. Én meg, ilyen vésővel. Ezt a vését így félrefordítva, ezzel, ezzel véstem az egész ezeket. Mind. A selleg az úgy volt, hogy 74-ben volt Torontóban egy iparművészeti világkiállítás. Az egyetlen eddig azt hiszem nem volt azóta se. És sikerült oda bejutnom. És oda csináltam egy ilyen, ilyen serleget. Mindez a kicsi egy ilyet, ilyet mindez, csak nagyobbat. Ez volt az első egyetemben csináltam. Ez szizelásnak hívják, tudod, ez, ez, ezzel díszíted a dolgot. Ez a része a vésés, itt a feje, meg a haja, meg a szeme, meg az ettől. Még a szakála. Ez már, ezek már ilyen, ilyen, ilyen ezek poncoló szerszámoknak hívják, ez is úgy van beütve. És volt egy olyan szerencsém, hogy a a Nemzeti Múzeumban szereztem egy ismerettséget, egy, egy geológus barátom, ott a geológus ott dolgozott, és bevitt a múzeumba. És akkor bejutottam a, a ötvös részekbe, az ötvös műveket raktározzák, és kezembe vehettem azokat a gyönyörű cuccokat. Na, és akkor az, az a nagyot, nagyot lendített rajtam ilyen szempontból. Meg tudtam nézni hátulról. Akkor tudod megnézni, hogy, hogy akkor látod, hogy hogy csinálták meg körülbelül, mert előre nem látsz semmit, ha megnézed az gyönyörű násvágaták, ezek olyan, olyan darabok, hogy... És akkor gondolkoztam, hogy meg kéne próbálni valami hasonlót legalább tovább vinni. Annak vége lett, hogy rönszáz korra megszűnt, kiment a divatból, vagy olyan ruhák is kimentek, nem használta senki, és ott egy muzeális tárgy lett tulajdonképpen. Ötvösök kincseket csináltak tulajdonképpen. Tényleg szabályosan kincseket, aranyból, ezüstből, drága kövekből. És akkor elkezdtem drágaköveket gyűjteni, megtanultam drágakövet csiszolni. Voltam Hollandiába, és ott elnéztem, hogy csinálják. És akkor egy kis gépet csináltattam magamnak, és akkor fogtam így a... Most megcsiszoltam a követ, tudok mutatni egy követ, nekem 50 lapot csiszoltam rá így, így megfogtam így a kezembe. De ez úgy, úgy készül el, hogy először, hát mondjuk egy nagy csinálok egy ilyen kis kiccet, nem, nem szedek, már nem tudok, nem tudok már rajzolni, nem tudom, már nem működik a kezem úgy. És akkor el tudok képzelni, mit akarok, és akkor megcsinálom viaszból a vázát. Nem tudom, mert láthatod a és akkor tudod, bár mindenki előre a köveket, a foglalatokat megcsinál viaszból, ott vannak a kövek. Látod benne? És akkor szépen összerakom, megcsinálom vele kis figurákat, látod, benne van. És akkor, mikor az egész kész van, akkor kipiszkálom bele a köveket, és elviszem az ezüstöntőhöz, aki nekem leönti. Régen magam öntöttem, a Kóta is maga csinálta egyet, így kipörgettük. Tehát a fele nem folyt ki, nekem legalábbis. Most mindegyik kifolyik. Szóval nem szépen kijönti, és akkor kapok egy nyers ezüst. Ugyanez ezüst meg van csinálni nyersben. És akkor azt megvésem. Mindenféle vésőkkel, meg, meg cizellálom, meg minden. Úgyhogy. És akkor visszafoglalom a köveket, és így lesz kész.